السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင် လူကြီးမင်းများနဲ့တော်ကရှင်မိမပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့လမ်ယရမ်ဇန်ရဲ့နောက်ဆုံး10ရက်ထဲကတရက်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ life management တွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့အဲ့လိုလုပ်ရမယ့်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မဂ်ဖီရတ်ဟာတော်တော်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိထားတယ်။လောကီဘဝမှာ ကျွန်တော်တို့ရှာရမယ့်အရာတွေကိုစနစ်တကျရှာဖွေခဲ့ကြ။အာခိရတ်ရောက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက်နှစ်ခုပဲရှိမယ် တခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အာဇာဘွန်ရှဒီဒ်လို့ပြောတယ်အလွန်တန်ပြင်းထန်တဲ့အဇာဘ်တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝမဂ်ဖီရတုမင်အလ္လာဟီဝရီဒွန်အလောရှမြတ်ရဲ့မဂ်ဖီရတ်ပြုခြင်းအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအနှစ်သာရဒီနေမတ်တော်တွေပဲရှိမယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မဂ်ဖီရတ်ရဲ့အကြောင်းတွေ ဒီနေ့တင်ပြသွားမယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာမဂ်ဖီရတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြကြမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တရားလမ်းမှန်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီးမြင့်ဒါဆိုကြမ်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘာခက်ခဲရှိလဲဘာတွေကျွန်တော်တို့သိကျင်လဲ ဘာတွေကျွန်တော်တို့တွေတတ်ချင်လဲဒီကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့မေးရဒီကျမ်းထဲမှာအလောရှမြတ်ကဘာတွေမိန့်ဆိုထားတယ်လဲအဲ့ဒီမိန့်ဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မဂ်ဖီရတ်အကြောင်းပြောတော့မယ်အဲ့တော့မဂ်ဖီရတ်ကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြမယ်အင်ရှာလောတာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလူကြီးမင်းများလဲမဂ်ဖီရတ်ကိုဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကနေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေမယ် ရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဖီရတ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေအဲ့တော့ဘယ်အချက်တွေကိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမဖီရတ်တွေရရှိနိုင်မလဲအလောရှမြတ်ရဲ့ခွင့်လွတ်ချမ်းသာပေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့အနှဲငယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်များကုရ်အာန်တအုပ်လုံးကိုလူချင်းများခင်ဗျဒီမဖီရတ်ကိုရှာဖွေတဲ့ရှုထောင့်ကနေလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလောရှမြတ်က အဇပ်အကြောင်းမိန်ထားတာနဲ့မဂ်ဖီရတ်လုပ်မယ်လို့ငါအရှင်ကအတင်းတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အချက်တွေကပို့ပြီးတော့မှများပါတယ်အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုရဟမတ်နဲ့လွှမ်းခြုံပေးမယ်မဂ်ဖီရတ်တွေကျွန်တော်တို့ကို ချီးမြှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ဆိုထားတဲ့အာယတ်တွေကပို့ပြီးတော့မှများပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုပဲเนาะဒီဆာဘာရာဒီအလ္လာဟူတာအလာအန်ဟွမ်အဂျမိုင်တခင်ကြီးတွေကလည်း မဂ်ဖီရတ်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြတယ်ဘယ်အာယတ်တော်တွေကတော့ဖြင့်မဂ်ဖီရတ်ရစေဖို့မျှော်လင့်ချက်အပေးဆုံးအာယတ်တော်တွေလဲဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ရှာဖွေကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဂ်ဖီရတ်ရဲ့အကြောင်းနေမတင်ပြခင်ဥစွာပထမဖတ်ရ30လိုက်တဲ့အာယတ်တော်ဒါဆူရာဇူမာကျွန်တော်တို့24ပါရာမှာပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်15လိုင်းပါတဲ့ကုရ်အာန်ရဲ့ ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ465မှာဒီအာယတ်တော်တွေကိုအလောရှမတ်ကဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဆူရတ်ဇူမာရီရဲ့အာယတ်နံပါတ်50နဲ့3 54ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ရွတ်30လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ဒီမှာအလောရှမတ်က အမိန့်ရှိတယ်ကုလ်အိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝဆလမ်ကိုတော့မိန့်လိုက်ပါအလတ်ရဲ့မိန်ကွန်းကိုတဆင့်မိန်ကြားပေးပါယာအီဘာဒီအိုငါရဲ့ဘန္တာတို့ အလောရှမြတ်ကတော်တော်ချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတယ်ယာအီဘာဒီဟိုငါရဲ့ဘန်ဒါတို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဘန်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဘန်ဒါမျိုးတွေလဲအလဒီနာအစရဖူအလာအန်ဖူဆီဟင်သူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့မတရားတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဆိုလိုချင်တာကအပြစ်တွေထဲမှာနင်မွန်းခဲ့တဲ့သူတွေဂုဏအနဝါမှာရှိခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေကိုအလောရှမြတ်က တော်တော်ပဲချစ်ခင်စွာနဲ့မျက်နှိုးစွာနဲ့တယုတရခေါ်တဲ့ယာအိဘာဒီငါရဲ့ဘန္တာတို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အာရဗီကဗျာဆရာတဦးကအမိန့်ရှိပါတယ်။ဘာအမိန့်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာမှမပြောပလောက်တဲ့စာမခွဲတိုက်တဲ့အညတရတဦးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားတဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုရရှိခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့နဗီကြီးရဲ့အွမ်မတီဖြစ်ရခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအစစ်နေအယမ်းမြင့်သွားတယ်ဝကစ်တူဘီအခမစီအတောအူဆူရိုင်ယာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်စင်ကျဲအထိတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုခူလီတဟတကောလီကယာအီဘာဒီဝအန်ဆယရတလီအဟမဒနဘီယာအလောရှိမြတ်ကယာအီဘာဒီအုံငါရဲ့ဘန္တာတို့လို့ခေါ်တဲ့အခေါ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကပါဝင်ခွင့်ရသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီယာအီဘာဒီရဲ့အောက်မှာ ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဒီ live အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူချင်းမင်းများအမိမများလည်းပါတယ်အားလုံးကိုအလောရှိမတ်ကဒီမှာမိတ်နေတာယာအိဘာဒီအိုငါရဲ့ဘန္တာတို့ဘလို့ဘန္တာမျိုးတွေလဲနေကရူကခုနအနဝါမှာနင်မွန်းနေတဲ့ဘန္တာတွေအဲ့တော့ဒီဘန္တာတွေကိုအလောရှိမတ်ကအားစေးတိုက်ကြွေးတယ်သူတို့ရဲ့ခုနတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမတ်ကဒီဘန္တာတွေကို ပြောနေတယ်လာတခနာတူမင်ရဟမတ်လာအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ကနေမမကင်းကြနဲ့ ဂုဏကတော့လုံမှာပဲလူသားဖြစ်တယ်မกินဘူးအ ਨੇ နဲ့အများဂုဏတွေကျွလွန်မိကြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂုဏတွေရဲ့အပေါ်မှာအလတ်တန်ကနေမမကင်းနဲ့တောက်ပါတွေလောက်ကြလာတကွနာသူမရဟမတ်လာ အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ကနေပြီးတော့မမကင်းကြပါနဲ့မကြောင်လဲအင်နလာဟာယဂ်ဖီရုဒ်နူဘဂျမီအာမြတ်တော်မူသောအလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုအကုသိုလ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေအားလုံးကို မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမယ်ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာခွင့်တွေပေးမှာဖြစ်တယ်အင်နဟူဟူအလ်ဂဖူရ်ရဟီမ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရှင်မြတ်ကအလွန်အင်မတန်လူသားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုပတ်လက်ချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူသော အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ပတ်လက်ချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုရဟမတ်နဲ့အကျဉ်းနာတွေနဲ့ကရုဏာတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပေးတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်လို့မိန့်ဆိုထားပါတယ်နောက်ဒုတိယအာယတ်အာယတ်နံပါတ်54ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ465မှာ ဒီအရက်တော်တွေကိုအကျယ်တဝင့်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝါအာနီဘူအီလာရော့ဘီကွမ်အတင်းတို့အလတ်ရှိကိုပြန်လာတော့ပြန်လဲလာတော့ဝါအစတီမူလဟူမင်ကဘလီအန်ယအတီယကူမူလ်အဇာဘ်အဇာဘ်တီလာမယ့်နေ့မတိုင်မီမှာမိမိတို့ကိုမိမိအလတ်အတွက်ဇရေးလိုက်ကြတော့အလတ်အတွက်ရှင်တန်လိုက်ကြတော့အလောရှိမြတ်ကမိန့်တယ် တကယ်လို့အဇာဘရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဆွမ်မလာတွန်ဆွာရူန်အဲ့ဒီခါကျရင်အသင်တို့တွေကူညီခြင်းခံရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအာယတ်ကို အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့မဂ်ဖီရတ်တွေကိုရှာဖွေမယ်အာယတ်တော်ပေါင်းအမြောက်အများရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကတချို့အာယတ်လေးတွေရှာဖွေထုံးထုတ်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးများခင်ဗျကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်ပေါင်း1400ကျော်အရင်တုန်းက စာဘာတာဝကာကြီးတချို့ပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာစုံစည်းခဲ့ကြတယ်အီမာမ်ကူရ်တူဘီရာဟီမဟူလာတခင်တကယ်တဖ်ဆစ်ပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အီမာမ်ကူရ်တူဘီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမိမိရဲ့ကူရ်တူဘီကျမ်းထဲမှာတဖ်ဆစ်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အစာဘာကြီးတွေပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာစုံကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစုံတဲ့စာဘာကြီးတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆာဘာကြီးများဖြစ်တဲ့အလ်ခူလဖာအူရာရှီဒူန်ခလီဖာကြီး၄ပါးလုံးပါဝင်ပါတယ်။ Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala an Hazrat Umar radiyallahu ta'ala an Hazrat Usman radiyallahu an Hazrat Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in စတဲ့ဒီဆာဘာကြီးတွေကထိုင်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဖီရက်ကိုအမျော်လင့်ရဆုံးအာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်မူဇာကရာလုပ်တယ် အဲ့တော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပရမအူဆုံးဥဆောင်ပြီးတော့ဟာဇတ်အဘူဘကာရာဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးအနေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဆွေးနွေးလဲဆိုတော့ကရာအတူလ်ကုရ်အာနမင်အဝလီဟီအီလာအာခီရီငါကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအစကနေအဆုံးထိငါအနေနဲ့ဖတ်ကြည့်တယ်လေ့လာတယ်ဖလမ်အရာဖီဟီအာယတန်အရဂျာဝအဟ်ဆနာမင်ကောလီဟီတဘာရကဝတအာလာကုလ်ကုလ်ယအမလူအလာရှာကီလတီအဲ့တော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တအုပ်လုံးအစကနေအဆုံး ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးလာကြည့်တယ်အဲ့တော့လေးလာတဲ့နေရာမှာမဂ်ဖီရတ်ကို အမျော်လင့်ရဆုံးအာယတ်အလဘဆုံးအာယတ်ကျွန်တော်ဟာဘယ်အာယတ်ကိုတွားတွေ့လဲဆိုတော့ဆူရာအစ္စရာအာယတ်နံပါတ်84ကျွန်တော်15လိုင်းပါတဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ဆိုရင်စာမျက်နှာအမှတ်စဉ်290နဲ့1မှာဒီအကြောင်းအရာပါပါတယ်ဒီဆူရာဒီအာယတ်ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်ရဲ့အလိုသဘောကဘာလဲဆိုတော့ကုလ်အိုတမန်တော်မိန့်လိုက်ပါ ကုလွန်ယအမလူအလာရှာကီလာတီအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ကျင်လေတလဲဘယ်ပုံစံကိုကိုလှုပ်လေလှုပ်တာရှိလဲအဲ့ဒါကိုလှုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ဖရဘ်ကုမ်အာလမ်ဘီမန်ဟူဝအဟဒါဆဘီလာအဲ့တော့အလောရှင်မြတ်ကတော့ဘသူကလမ်းမှန်ရသွားတဲ့သူလဲဘသူကတော့လမ်းမားသွားတဲ့သူလဲဆိုတာကိုဒီကနေပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့မှအတိတော်မူဆုံးအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ တော့ဒီအာယတ်ကနေပြီးတော့ဟာဇတ်အဘူဘကာတခင်ကြီးကဘလို့ထုံနှုတ်လိုက်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မှအမိန့်ရှိတယ်ဖအင်နဟူလာယူရှာကီလူဘီလ်အဘဒီအလလ်အစ္စယန်အဲ့တော့လူသားကအများဆုံးသူလှုပ်တာလှုပ်ဖြစ်တာလှုပ်လေလှုပ်တာရှိတာကဂုဏတဲ့ဂုဏထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းလိုလိုနှင်းမွန်းမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝလာယူရှာကီလူဘီရဘ်အလလ်ဂူဖရန်မြတ်တော်မူသောအလောရှိမြတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အမြဲတမ်းမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးလေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လူသားကဂုဏလုပ်လေရှိတယ်တစ်ဖက်ကမြတ်တော်မူသောအလောရှင်မြတ်ကမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးလေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအာယတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမဂ်ဖီရတ်ကိုရှာလို့တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟာဇတ်အူမာရာဒီယัลလာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ကြီးကလည်းအမိန့်ရှိတယ်ဆွေးနွေးတယ် قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول رهزت عمر تكيني كا چنو لے جنم یا قرآن کو اسا سو چنو نینے پھیوت ترسے جیدے مغفرت یہ آیت کو امیون لے یا زون آیت کو چنو نینے شافوی جیدے اکاما ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့ဆူရာဇူမာရီရဲ့အစပထမအာယတ်တွေကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာအာယတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ468မှာပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယတ်တော်ဒီထဲမှာအလောရှမတ်ကဗာမိန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကအလတ်ဘက်ကနေပြီးတော့အလွင်တန်အကျွင့်မဲ့တည်တော်မူသောအရှင်မြတ်အလွင်တန်ဂုံဒရတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံကုံလုံးတော်မူသောအရှင်မြတ်ဘက်ကနေခြာပေးခြင်းခံရတဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အလောရှမတ်ကအမိန့်ရှိတယ် ဒီအလ္လာဟ် سبحانه ဝတအာလာကတဲ့ဂါဖီရီသမ်ဘီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူသောမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဝကာဘီလီတောက်ဘီကျွန်တော်တို့ကတောက်ပါလုပ်မယ်အလတ်တမမိမိတို့ရဲ့အမားတွေကိုဝင်ချတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်လေလူသားရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးမယ်အရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့မှ အမိန့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအလောင်းရှင်မြတ်က လူသားကတောဘာမလုပ်ရသေးခင်ကြိုတင်ပြီးတော့မဖီရတ်လှုပ်ထားပြီးသားဆိုပြီးတော့မှ အမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့မွမင်တွေအတွက်အားစီတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်အလောရှမြတ်ကညွန်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဘာတွေကိုအလောရှမြတ်ကလက်ခံပေးမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့မဖီရတ်နဲ့စောင့်နေတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဒီအာယတ်ကကျွန်တော်အတွက်မဖီရတ်ရဖို့အမျော်လင့်ရဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူတခေကြီးကဆွေးနွေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ ဟာဇတ်ဥစမန်ဘ်နူအဖန်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကြီးကလည်းဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအစကနေအဆုံးဖတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်ဖတ်တာလဲမဖင်တ်ကိုအမျော်လင့်ရဆုံးအာယတ်ကဘယ်အာယတ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှဖတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွားတွေ့တယ်ဆူရာဟီဂျ်အာယတ်နံပါတ်40နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့စာမျက်နှာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်260နဲ့5စာမျက်နှာနံပါတ်260နဲ့5မှာပါတဲ့နဗ္ဗအိဘာဒီအန်နီအနလ်ဂဖူရ်ရဟီမ်နဗ္ဗအိဘာဒီအန်နီအနလ်ဂဖူရ်ရဟီမ်အလောရှင်မြတ်ကဒီအာယတ်တော်မှာလဲခုရမကြီးဆလလာလဝဆလမ်ကိုမိန့်စေတယ်။အိုကိုတော့ငါရဲ့ဘန္တာတွေကိုတရင်ပေးလိုက်ပါ။နဗ္ဗအိဘာဒီငါရဲ့ဘန္တာတွေကိုတရင်ပေးလိုက်ပါ အန်နီအနလ်ဂဖူရ်ရဟီမ်မုတ်ချဧကံငါအလောရှင်မြတ်ကအလွန်အင်မတန်ခွင့်လွတ်ချမ်းသာပေးတော်မူသောမဂ်ဖီရတ်ပြုပေးတော်မူသော အရှင်မြတ်လည်းဖြစ်တယ်အရ်ရဟီမ်အလွန်အင်မတန်တနာကျင်နာတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဒါကဟာဇတ်ဥစမန်ရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ဆွေးနွေးတဲ့အာယတ်တော်ဖြစ်တယ်နဘ်အိဘာဒီအန်နီအနလ်ဂဖူရ်ရဟီမ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာဇတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးကလည်းဆွေးနွေးတဲ့ چنو لے قرأت القرآن من اوله الى آخره فلم أرى آية احسن وأرجى من قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أرجنرو دينية فيو لايدة آيات دو أري آيات دو ريغو يوبيرو حضرت علي رضي الله تعالى عنه تكينجيغا وين يوبيرو سوينويري အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်တွေဟာကျွန်တော်ထံမှာမဂ်ဖီရတ်ကိုအမျော်လင့်ရဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုအတိတရားတွေပေးတဲ့အာယတ်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘ်နီမစအူဒ်ရာဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးအနေနဲ့လည်းသူအနေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဝလ္လာဟူယူရီဒူအန်ယတူဘအလိုင်ကွမ်ဆူရာနီဆာအာယတ်နံပါတ်20နဲ့ခွန်ကုရ်အာန်ရဲ့စာမျက်နှာ83မှာပါတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူသားတွေရဲ့ဂုဏ်ဓာတ်တွေကို ပတ်လက်ပေးခြင်းပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတော်မူသောအရှင်မြတ်ဆိုတဲ့အာယတ်တော်နဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူရာသွာဟာအာယတ်နံပါတ်80နဲ့နှစ်စာမျက်နှာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ318မှာအလောရှိမြတ်ကမိန့်ထားတယ်ဝအင်နီလဂဖာရူလီမန်တာဘဝအာမနာဝအမီလာဆာလီဟန်သုမ်မဟတဒါမုတ်ကြိုက်ကငါအလောရှိမြတ်ကတဲ့တောက်ပါလှုပ်တဲ့သူရဲ့တောက်ပါကို လက်ခံပေးမယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမယ်အရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘ်နအဘာ့စ်ရာဒီယလာဟူတအာလာအန်ဟူမာတခင်ကြီးကလည်းမိန့်ပါတယ်အရဂျာအာယတင်ဖီကီတာဘီလာဟီတအာလာဝအင်နရဘကလဇူမဂ်ဖီရတ်လင် နာစီအလာဇุลမီဟင်ဆူရာရာအတ်အာယတ်နံပါတ်6ဆာမျက်နှာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဆာမျက်နှာ250နဲ့1မှာဒီအာယတ်တော်ကိုအလောရှ်မြတ်ကအမိန့်ရှိထားတယ် ဟာဂျတ်အစ်ဘ်အဘတ်စ်ကရှောက်ထားတယ်ပြောပြတယ်ဝအင်နာရဘကလဇူမဂ်ဖီရတလင်နာစီအလာဇุလ်မဟင်မုတ်ချဧကန်အသင်ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ကအလွန်အမတန်ကြယ်ဝင်းလာတဲ့မဂ်ဖီရတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်လူတွေကကိုကိုကိုဘလောက်ပဲမတရားတွေလုပ်သည်ဖြစ်စေအပြစ်တွေဘလောက်ပဲကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေအလောရှင်မြတ်ကတော့မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုမိမိရဲ့ကြမ်းမှာတင်ပြတဲ့ အီမာမ်ကူရ်တူဘီရာဟီမာအလ္လာတခင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်လဲနဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအစကနေအဆုံးလေ့လာကြည့်တယ်မဂ်ဖီရတ်ကိုရစီမဲ့အာယတ်တော်ဟာဘယ်အာယတ်လဲကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ဆူရာအန်အာမ်အာယတ်နံပါတ်82ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်အလ္လဇီနာအာမနူဝလမ်ယလ်ဘီဆူအီမာနဟွမ်ဘီဇุลမင်အူလာအီကလဟူမုလ်အမ်နူဝဟွမ်မူဟ်တဒူန်အဲ့တော့အီမန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအီမန်ကိုရှရစ်နဲ့မရောလိုက်တဲ့သူတွေ ဆိုလိုချင်တာကစစ်မှန်တဲ့အီမန်ကိုယူလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့အလောရှ်ဘက်ကမိတ်နေတယ်အူလာအီကလာဟူမူလ်အမ်နူသူတို့ဟာစိတ်အေးချမ်းတာယာမှုတွေကိုသူတို့ခံစားရမယ်ဝဟွမ်မူဟဒဒူန်သူတို့ဟာတရားလမ်းမှန်ကိုရရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်မေစီကျမ်းရဲ့ရီဝါယတ်တစ်ခုမှာဟာဇတ်အလီရာဒီယလောတလာအန်ုတခင်ထံကနေပြီးတော့စင်ပြန်ချက်တစ်ခုလာရှိတယ်ဟာဇတ်အလီတခင်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်မာဖီလ်ကုရ်အာနီအာယတ် أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة آل إمران آية نمبر 48ဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်ရဲ့စာမျက်နှာ80နဲ့ခွန်မှာဒီအာယတ်တော်အတီလင်းလာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်အလီတခင်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာမဂ်ဖီရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျော်လင့်ရဆုံးကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအာယတ်တစ်ခုကတော့တဲ့ဒီအာယတ်ဖြစ်တယ်တဲ့မြင့်မြတ်တော်မူသောအလောရှင်မြတ်က ရှရစ်ကိုတော့ခွင့်မလွတ်ဘူးမဂ်ဖီရတ်လုပ်မပေးဘူးရှရစ်လုပ်ရင်တော့အလောရှိမတ်ကပတ်လက်ချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားဘဲကွန်နာကိုမဆိုလုပ်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်နဲ့အလောရှိမတ်ကဘသူတွေကိုစာနာရှိမလဲအဲ့ဒီသူတွေအားလုံးကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လဲဆာဘာတာဝကာကြီးတွေကမိမိတို့ရဲ့အတွေးတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လေ့လာချက်တွေကိုတင်ပြတယ်ဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုက်ဘ်နီဥမာအမ်ရ်ဘ်နီလ်အာစ်ရာဒီယัลလာဟူတအာလာအန်ဟူမာ သခင်ကြီးကလည်းအမိန့်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်လဲယာအီဘာဒီယလ်လဒီနာအစရဖူအလာအန်ဖူဆဟမ်လာတကနတူမင်ရဟမတ်လာဒီအာယတ်ကိုအရန်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီအာယတ်ထဲမှာမဂ်ဖီရတ်အတွက် မျော်လင့်စရာကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်အဝပါနေတယ်နောက်တနေရာမှာအလောရှိမတ်ကအမိန့်ရှိတယ်လာတိုင်အာဆူမင်ရဟမတ်လာအတင်းတို့တွေအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ကနေပြီးတော့မတ်မကင်းကြနဲ့ဆိုပြီးတော့မှ အမိန့်ရှိထားပါတယ်တဲ့နောက်တက်လေကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုက်ဘ်နီမဆူဒ်ရာဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးကထပ်ပြီးတော့မှဘာမိတ်လဲဆိုတော့နောက်တော့ကျွန်တော်အာယတ်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝမန်ယာမလ်ဆူအန်အောယဇလမ်နဖ်ဆဟူသုမယစတဂဖီရလာဟယဂျဒီလာဟဂဖူရ်ရဟီမာဆူရာအာလီအီမရန်ရဲ့အာယတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဦးတယောက်ကမကောင်းမှုတွေကိုသူ့အနေနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ကိုကိုကိုမတရားတွေအများကြီးလှုပ်တယ်ဂုဏထဲမှာသူနစ်မွနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရက် သူဟာယစတဂ်ဖီရလာအလ္လာဟ်ထံမှာအစ္စဂ်ဖာလုပ်တယ်အိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလ္လာဟ်ခွင့်လွှတ်ပေးပါစိတ်နှလုံးမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အစ္စဂ်ဖာလုပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး istighfar လုပ်ရင်းနဲ့ယဂျီဒ်လာဟာဂဖူရ်ရဟီမာဒီဘန္ဒာဟာတဲ့အလောရှိမြတ်ကိုသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖီရတ်လုပ်ပေးတဲ့အရှင်အဖြစ်နဲ့ရဟမတ်ဂျင်နာကရုဏာတွေထားတဲ့အရှင်အဖြစ်နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိထားပါတယ် အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်တွေဒီတချို့အာယတ်လေးတွေတင်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအာယတ်တင်ပြခြင်းကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာဒါမဂ်ဖီရတ်ကိုရှာလိုက်တာမဂ်ဖီရတ်ရဲ့အာယတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တာနောက်တဲ့အာယတ်တော်ပေါင်းအမြောက်အများအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့စူရာတတော်များများမှာအလောရှမြတ်ကမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရီတွေပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့် အလောရှိမြတ်ကတော့အင်နလ္လာဟလာယုခလီဖုလ်မီအာဒ်အလောရှိမြတ်ကမိမိရဲ့ဂရိတော်ကိုဖျက်ဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလုပ်ရမလဲအချိန်မီအလတ်တန်ကနေအစ္စတိဂ်ဖာတွေလှုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အလတ်တန်ကနေဝင်ချတောင်းပန်နေဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောလဟ်အလัยဟ်ဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ကဒ်ဂူဖီရလဟူမာတကဒ်ဒမမင်ဇမ်ဘီဟီဝမာတအခ်ဒီနဗီကြီးရဲ့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်များရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လေရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်အလုံးအပြစ်တွေကိုအလောရှမြတ်ကမဖီရတ်လုပ်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဖီရတ်ကိုရရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကုရမကြီးဆလလောလစလမ်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှအ ਨੇ ဆုံးအစ္စတီဂ်ဖာအလတ်တန်ကနေအမဝင်ချတောင်းပန်မှုကို85ကြိမ်တချို့တွေဝါရတိမှာအကြိမ်တရာလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ မိဂရူကဂုဏအနဝမှာနင်မွန်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ပို့ပြီးတော့ istighfar တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလတ်တန်ကနေတောင်းဆိုဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ inshallah တာလာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် istighfar အကြောင်းပြောဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်လိုအပ်တာလေးတွေကြံတာလေးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ maghfirat ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်အလောရှမြတ်ကလည်း maghfirat ကိုကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်မယ်လို့ဂရီတွေပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမဂ်ဖီရတ်ကိုကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာလဲရှာလိုက်ပြီးနောက်ထပ်ဟာဒီသ်တော်ဒီမှာလဲမဂ်ဖီရတ်အပြောင်းအများလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီသ်တော်ဒီလာရှိထားတယ်ကျွန်တော်တို့မကြာခင်က ကုံဆုံးသွားတဲ့ရမ်ယရမ်ဇန်ရဲ့ဒုတိယ10ရက်ကလည်းဒါမဂ်ဖီရတ်ရဲ့10ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဒူအိုင်မာဆူရာအလ္လာဟူမဂ်ဖီရလီဝလီဝါလီဒိုင်ယာဒါဆိုလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာမဂ်ဖီရတ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒုအာတွေတောင်းတယ်အိုအလ္လာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကွန်နာတွေကိုမာဖ်လုပ်ပေးပါအလောရှ်မတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာဖ်လုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟူတအာလာအဲ့တော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့မဂ်ဖီရတ်ရစီမဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဒါလေးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်အဲ့ဒီမဂ်ဖီရတ်ရစီမဲ့အကြောင်းတရားတွေသာသနာပညာရှင်တွေကမိမိတို့လက်လန်းမီသလောက်လေ့လာပြီးတော့တင်ပြကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေထဲမှာ အီမမ်အစ်ဘ်တိုင်မီယာရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကမိမိရဲ့မဂျမူအလ်ဖတာဝါဆိုတဲ့ကျမ်းမှာတခင်ကြီးပေးထားတဲ့ဓမ္မတတ်တွေအဲ့ဒီဓမ္မတတ်တွေဖြည့်ကြားချက်တွေကိုစုထားတဲ့ကျမ်းအတွဲပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့အတွဲနံပါတ်6မှာတခင်ကြီးအနေနဲ့ဖော်ပြတာအဲ့တော့ဘာဖော်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေဟာဒီသ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့မဂ်ဖီရတ် ရစီမဲ့အကြောင်းတရားတွေအချုပ်ကိုထုံနှုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်10ချက်ကိုသွားတွေ့တယ်အလုံးစုစုပေါင်းမဖီရတ်ရစီမဲ့အချက်တွေအီမမ်အီဗနီတိုင်မီယာရဲ့အဆိုအရ10ချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်အဲ့တော့အင်ရှာလောတလာကျွန်တော်တို့ဒီ10ချက်ကိုစနစ်တကျမှတ်သားကြမယ်လိုက်နာကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဒါလေးတွေအခုလှုပ်လို့ရတာတွေလည်းအများစုပါတယ်သူများတွေလှုပ်ပေးมาတွေလည်းပါတယ် အင်ရှာလောက်တလားနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ကနောင်လာနောက်သားတွေလှုပ်ပေးဖို့တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့အင်ရှာလောက်တလားအီမမ်အီဘင်တိုင်မီယာကအမိန့်ရှိတယ်မဂ်ဖီရတ်ကိုရခြင်းပြီဆိုရင်ねအရင်ဆုံးတောက်ပါလောက်ရမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တောက်ပါလောက်ရမယ်တောက်ပါဆိုတာကအာရဗီစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်တာဘယတူဘတောက်ဘတန်ပြန်လဲခြင်းလို့အတိတ်ပဲရပြန်လဲခြင်းဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ တောဘာနဲ့ istighfar ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအများဆုံးကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့သုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုစီကတတ်တတ်စီဖြစ်ပါတယ်တောဘာဆိုတာအလတ်တန်ကိုပြန်လဲတာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလောရှင်မြတ်ရဲ့လမ်းပေါ်ကိုပြန်လဲလျှောက်တာအလောရှင်မြတ်စီကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မှသွားတာအလတ်တန်ကိုပြန်လဲတာဒါကတောဘာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီတောဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယတ်တော်တွေအခုနလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တယ်နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ဆူရာတောဘာရဲ့အာယတ်နံပါတ်104မှာအလ္လာဟ်ရှ်ဘကအမိန့်ရှိတယ်အလမ်ယအလမ် أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ပါလေတဲ့လူတွေမသိကြဘူးလားအလောရှိမြတ်ကသူတို့ရဲ့တောင်းပါတွေကိုလက်ခံပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိဘူးလားအလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမိန့်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ နောက်တဲ့ဆူရာရှူရာရဲ့အာယတ်အမတ်စဉ်25မှာအလောရှိမတ်ကမိန့်နေဝဟူဝလလဇီယကဘလူတောဘတန်အီဘာဒီဝယအဖူအန်ဆယီအာတ်တော်တော်ပဲကြည်ကြဲတဲ့အာယတ်တော်ပါအလောရှိမတ်ကတဲ့ဘန္တာတွေရဲ့တောဘာကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကွန်နာတွေကိုမာဖလုပ်ပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတောဘာရဲ့သဘောတရားတွေပါ နောက်အာယတ်တော်တစ်ခုမှာအလောရှမြတ်ကဆူရာနူရ်မှာအမိန့်ရှိတယ်ဝတူဘူအီလာလာဟီဂျမီယန်အယူဟလ်မူမီနူန်လာလကုမ်တူဖလီဟူန်အိုမူမီနူတဲ့အားလုံးအလတ်ထံကိုတောက်ပါတွေလောက်ကြပါအသင်တို့နဘွားနထာနာမှာအောင်မြင်မှုတွေစုခူးကြရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့ဆူရတ်တဟရီမ်မှာအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ယာအယူဟလ်လဒီနာအာမနူတူဘူအီလာလာဟီတောဘတန်နဆူဟာ အတင်းတို့တွေစစ်မှန်တဲ့တောက်ပါကိုလောက်ကြပါဆိုပြီးတော့မိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောက်ပါဆိုတဲ့သဘောတရားကအလတ်တန်ကိုပြန်လဲတာအဲ့တော့တောက်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်ကြီးတွေကမိန့်တယ်တောက်ပါဆိုတာတဲ့အနာဂတ်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်တဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ istighfar ဆိုတာအတိတ်ကအမားတွေကိုအလတ်တံမှာဝင်ချတောင်းပန်တာတောက်ပါဆိုတာက ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိန်မာတော့မယ် ကျွန်တော်အလတ်ခိုင်းတာတွေလုပ်တော့မယ်အလတ်မခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေတားမြစ်ထားတာတွေကနေကျွန်တော်ရှောင်တော့မယ်အလတ်ရဲ့နဗီကြီးကဘာတွေမှားတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်နဲ့သက်ဆိုင်နေအဲ့တော့ဒီဂရိပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအီမာမီနာဝဝီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်တောက်ပါဆိုတာအလွင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒါအီဘာဒတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အလတ်တံမှာဝင်ချတောင်းပန်တာအပေါ်ကြီးကကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူး အဲ့ဒီမှာအချက်လေးတွေစီကန်းချက်လေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အီမာမ်နဝဝီတခင်ကြီးကမိမိရဲ့ရယာဒုဆွာလင်ကျမ်းမှာအမိန့်ရှိတယ်တောင်ပါလှုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာရှိတဲ့ဝတ္တရားတွေကိုဖောက်ဖျက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တဲ့တောက်ပါဆိုလိုချင်တာကဖန်ဆင်းရှင်နဲ့အလ္လာဟ်ဆူဘဟာနဟူဝတအာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ပါလှုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတောက်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စီကံချက်က၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁စီကံချက်ကဘာလဲဆိုတော့အလ်အီကလာအန်အလ်မာအာဆီကျွန်တော်ကဘယ်အပြစ်တွေထဲမှာနင်မွန်းနေမိလဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အလွတ်ယုံပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ယုံထွက်လိုက်တာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်တောက်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ဂုဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ပါလောက်ကျင်တယ်လဲအရင်ဆုံးအဲ့ဒီဂုဏာတွေတဲကနေကျွန်တော်ကထွက်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်မွတ်စလင်ကျမ်းရဲ့စင်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။မာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူတွေအယောက်69ယောက်ကိုသူ့အနေနဲ့တတ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ तू ဟာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလာမေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုကျွန်တော်တောဘာလုပ်ချင်တယ် istighfar လုပ်ချင်တယ်အလောရှမြတ်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဘာကိုလက်ခံပါဦးမလားကျွန်တော်လူ69ယောက်တတ်ခဲ့ပြီအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိတဲ့အသည့်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတယ်ဟာမင်းဒီလောက်လူတွေတတ်ထားတာအလောရှမြတ်ကဘယ်လိုလုပ်မင်းကိုခွင့်လွှတ်မှာလဲ တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တူပြီးတော့ကဲမထူးဘူး69ပဲရှိသေးတာခမားပါကျွန်တော်တတ်လိုက်မယ်100ပြည့်တော့တတ်ပြစ်လိုက်ထပ်ပြီးတော့အာလင်သာသနာပညာရှင်တပါးစီကိုရောက်လာပြီးတော့ထပ်မေးတယ်ကျွန်တော်လူတရားတတ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်အတွက်မခွေရတ်ရအောင်မလားအဲ့တော့ဟိုအာလင်ကြီးကဖြေတယ်အလောရှိမတ်ကဂျန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာမင်းတို့ရဲ့ဂုဏတွေဘလောက်ပဲများပါစေ အင်နလာဟာယဂ်ဖီရုဇူနူဘဂျမီအာစစ်မှန်တဲ့တောဘာလုပ်မယ်မင်းဘရောမမစိုးမမိုက်တော့ဘူးလို့ဂရိပေးရင်မဟုတ်ကြမင်းရဲ့သူကကောက်တောဘာကိုအလောရှ်ဘက်ကလက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတောဘာလုပ်ရင်ရသေးတယ်အချိန်ရှိသေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တောဘာလုပ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချက်ချင်းအလမင်ခံသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမာလိုက်တယ်မင်းတောဘာလုပ်ပြီးတာနဲ့ဘယ်ရွာမှာမင်းနေတယ်လဲဒီရာဇဝမှုတွေမင်းဘယ်နေရာမှာကျူးလွန်ခဲ့လဲအဲ့ဒီနေရာကနေမင်းချက်ချင်းထွက်သွားရမယ်ပြောင်းသွားရမယ် အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရွာကနေထွက်လာရင်းနဲ့လန်ကူလတ်မှာသူအလမိန်ခံသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရဟမတ်ရဲ့ဖရစ်တာတွေနဲ့အဇဘရဲ့ဖရစ်တာတွေဂျားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုဂျန်နမ်ခေါ်မလားဂျန်နတ်ကိုခေါ်မလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေအခွဲလွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလဘက်ကနေအမိန်တော်ရောက်လာတဲ့ဒီပုပ်ကိုကဘယ်ရွာနဲ့နီးတယ်လဲတိုင်းလိုက်ကြသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရွာနဲ့နီးလား အခုနလူဆိုးတွေရဲ့ရွာနဲ့နီးလာအဲ့ဒီအတိုင်းဖိုက်ဆိုလာလှုပ်လိုက်ဆုံးဖြတ်လိုက်နောက်ဆုံးတိုင်းကြည့်လိုက်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရွာနဲ့နီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမဂ်ဖီရတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ပါလောက်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးဘယ်အရာတွေဘယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေဂုဏတွေကျူးလွန်လိရှိလဲအဲ့ဒီနေရာတွေအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွန့်လွတ်လိုက်ရမယ် ဒါကြောင့်ဟာဇတ်မောလနာဖီရ်ဇူလ်ဖီကာဆပ်နောက်ထပ်ပညာရှင်တွေတော်တော်များများကလည်းဗာမိတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်တော်များများဂုဏထဲမှာနင်မွန်းကြတာကဒီ social media ရဲ့ဂုဏထဲမှာဖုန်းရဲ့ဂုဏထဲမှာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့တို့တို့တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီထဲမှာနင်မွန်းခဲ့ကြတာဒါကြောင့်တောက်ပါလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာတွေနဲ့ဂုဏတွေလုံးမိတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးစွန့်လွတ်ပြဖို့လိုတယ် ဒါကပထမဦးဆုံးတောဘာရဲ့စီကံချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အန်ယန်ဒမအလိုင်ဟာကိုကျွလွန်ခဲ့မိတဲ့ဂုဏရဲ့ပုံမှာနောင်တရနေမယ်ငိုကြွေးနေမယ်ဒီဂုဏငါဘာကြောင့်များလုံလိုက်မိတာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနောင်တရနေခြင်းဟာဒုတိယစီကံချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စာဘာကြီးတွေရဲ့တက်တမ်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာစစ်မှန်တဲ့တောက်ပါလောက်သွားတဲ့ ပုံရိပ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လူကြီးမင်းများကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟာဒီစ်မှာလာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးလူသားဖြစ်တဲ့သူဇင်နာရဲ့အမှုကိုကျူးလွန်မိသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကိုဝင်လဲရသွားတယ်ကိုတော့ထံကိုလာပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်အို့ကိုတော့ကျမဇင်နာလှုပ်လိုက်မိပြီကျမကိုအပြစ်ပေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီခါမှာအစ္စလာမ်ရဲ့ အမိန့်တော်တွေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နေကာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတဦးဟာဒီလိုဇင်နာရဲ့အမှုကိုကျူးလွန်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဂဲနဲ့အဆုံးစီရင်ရတယ်အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကသူ့ကိုအရင်ဆုံးမေးတယ်မင်းဇင်နာလောက်တာသိကြလားဇင်နာဆိုတာဘာတော့သိလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေးသေးချာချာမင်းမြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှစီရင်မှုတွေလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်က သူ့ကိုမေးတယ်မေးတယ်နောက်ဆုံးဒီစာဗီယာအမျိုးသမီးကြီးကရှောက်ထားတဲ့ဥက္ကိုတော့ကျမကောင်းကောင်းသိတယ်ကျမဒီအမားကိုကျွလွန်လိုက်ပြီဒါကြောင့်ကျမကိုကိုတော့တန့်ပြန့်စင်ကြယ်အောင်လုပ်ပေးပါနောက်ဆုံးကိုတော့ကဲကောင်းပြီဒီလိုစီရင်ဖို့အတွက်ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာကိုဝင်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုတော့အမင်းရှိတယ်ကိုဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့စီရင်လို့မရသေးဘူးဒီကလေးမွေးတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းပြန်လာခဲ့ လတွေအများကြီးစောင့်နေဘလောက်သူနောင်တရနေလဲသူ့ရဲ့အပြစ်ပေါ်မှာသူဘလောက်ခြေခွဲဝမ်းနေနေလဲကလေးမွေးပြီးတဲ့မိဘွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုရွန်တန်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဥက္ကုရောကျမကိုအခုစီရင်လို့ရပြီကလေးမွေးလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုရဘကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုမိတ်နေကဲကောင်းပြီမင်းကလေးတော့မွေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီကလေးကိုဘသူနိုးတိုက်မှာလဲဒီကလေးကိုဘသူကဒီလိုအပ်ချက်တွေတုတ်တင်ပေးမှာလဲစီစဉ်ပေးမှာလဲ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကလေးနို့ပြတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းပြန်လာခဲ့အဲ့တော့နို့တိုက်ကာလဆိုတာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကာလကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲသူ့ရဲ့ဂုဏကိုသူဟာခံစားနေရတယ်နောင်နာတွေရနေတယ်ကလေးနို့တိုက်ကာလပြီးတဲ့အခါမှာဒီကလေးလေးကိုမုံကြိုက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုရော့တံကိုခေါ်လာတယ်ဥက္ကိုရောတဲ့ဒီကလေးဟာသူ့ရဲ့အစားအစာကိုသူကိုယ်တိုင် စားနိုင်သွားပြီ ဒါကြောင့်ကျမကိုပေးမဲ့အပြစ်ကိုကိုတော့ပေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးကိုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်သူ့ကိုတံပြန်စင်ကြယ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆွာဘာကြီးတွေကလည်းအားလုံးသူ့ကိုဒီခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီကနေတွေးစားလေးတွေတချို့စင်တယ်ဟာဇတ်ခါလီဒ်ဘ်နူလ်ဝလီဒ်ရာဒီယ ල්ලා ဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးကိုစင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဟာဇတ်ကဟာဇတ်ခါလီဒ်က ဩဇီနာလှုပ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတွေးပါလားလို့သူအနေနဲ့ပြောလိုက်မိအဲ့ဒီအချိန်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကချက်ချင်းဟာဇတ်ခါလစ်ကိုဒရီပေးတဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့ဒါမင်းမားတဲ့အတွေ့ဖြစ်တဲ့လကဒတာဘတ်တောဘတန်လောကုစီမတ်အလာအဟလ်မဒီနတီလဝစီအတ်ဟွမ်ဒီအမျိုးသမီးလှုပ်တဲ့တောဘာဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့တောဘာဖြစ်တယ်တောဘတန်နဆူဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတောဘာဘလောက်ဒီအာနိသင်တွေပြည့်နေလဲ ဘလောက်ဒီစွမ်းအားစွမ်းပကားတွေပြည့်နေလဲဆိုရင်နဲ့မဒီနာမှာဂုဏလောက်တဲ့သူတွေကိုခွဲဝေပေးလိုက်ရင်ဒီတောက်ပါသူတို့အတွက်လုံလောက်သွားတယ်အဲ့လိုတောက်ပါတနဆူဟာသူလောက်သွားတာဒါကြောင့်မင်းသူ့ကိုဒီလိုစကားမျိုးပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ပါလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီးတော့ကြေ क्वे ဝမ်းနေပြီးတော့ဒီအပြစ်ကိုလုံးမိရခြင်းပေါ်မှာကြေ क्वे နေခြင်းဟာဒုတိယစီကံချက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယစီကံချက်ကတော့အလ္လာယာဥဒအီလိုင်ဟာအဘဒါ ဒီကိစ္စမျိုးနောက်တစ်ချိန်လုံးဝလုံးဝမလုပ်တော့ပါဘူးတန်ဋိဌံချပါတယ်ဂရိပေးပါတယ်ဆိုရင်ဒါစစ်မှန်တဲ့တောက်ပါဖြစ်သွားပြီဒါကဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ပါလုံနီးဖန်ဆင်းကန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့နောက်တဲ့စီကံချက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကတိုးထားတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကာယကံရှင်ကျင်တတ်တီထီအောင်တောင်းပန်ခြင်းဒါအရင်လောက်ရမယ်သူကျင်တတ်ပြီဆိုတာနဲ့အလောရှိမြတ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်ပါကိုလက်ခံပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကာယကံရှင်ကိုကျင့်တတ်အောင်ကျွန်တော်ကဘာတွေနဲ့မတရားလုပ်ထားလဲငွေရေးကြေးရမတရားလုပ်ရင်ငွေရေးကြေးရနဲ့နှုတ်နဲ့မတရားလုပ်ထားရင်ကျွန်တော်နှုတ်နဲ့တောင်းပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့သူ့ကိုမတရားလုပ်ထားရင်ဒီလက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ရမယ်အဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်နဲ့ဖန်ဆင်းကအချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်ပါဒီလေအင်ရှာလောတလာအထမြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဖီနတ်ကိုရစီမယ်အကြောင်းတရားတွေထဲမှာနံပါတ်1ကတော့တောက်ပါလှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် နောက်တက်လဲတောဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယတ်တော်တွေကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံနေအဲ့တော့ဒုတိယမဂ်ဖီရတ်ရစီမဲ့အကြောင်းကတော့ istighfar ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားတွေကိုခွင့်လွတ်ချမ်းသာပေးဖို့အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်နဲ့လွှမ်းခြုံပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ istighfar ကျွန်တော်အခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီနေရာရောက်ရင် ပြန်ပြောပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ istighfar ဆိုတာကသူ့ရဲ့အာရဘီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ ဖုံးအုပ်ပေးခြင်းလို့အတိတ်ပဲရဖုံးအုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းလို့အတိတ်ပဲရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တွေလုံးမိတယ်အမားတွေကျူးလွန်မိတယ်အဲ့တော့ဒီအမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမြတ်ကမိမိရဲ့ရဟမတ်နဲ့ဖုံးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်လက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုအလောရှိမြတ်ကခွင့်လွတ်ပေးတယ်အဲ့လိုခွင့်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောဘာဒီအနာဂတ်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ istighfar ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်နဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ istighfar လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီစကလုံးဟာတော်တော်ပဲတိမ်မွေ့တဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်ဂိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ် istighfar astaghfirullah အလတ်ထံမှာကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးမှအမားဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတောင်းတဲ့စုမုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျဂိုင်းရဲ့အတန်ကိုမထုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးတာမန်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကအစတက်ဖီရူလာနာအူဇူဘီလာပြောလိုက်ရင်အိုအလ္လာကျွန်တော်ကိုကာဖီရလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကနေပြီးတော့ရွတ်ဆိုတဲ့အစ္စတီဂဖာရဲ့အတန်ကလည်းမှန်ရမယ်နောက်ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကမိမိရဲ့ဂုဏတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်အစတက်ဖီရူလာကျွန်တော်ဘယ်အမှားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအစ္စတီဂဖာကိုဖတ်နေတယ်အဲ့လိုယင်ထဲကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်က တွေးပြီးတော့ဂုဏကို တွေးမယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့လဲမှန်ကန်တဲ့စလုံးစတန်နဲ့ istighfar ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနှစ်ခုလုံးတစ်ထပ်တည်းကျသွားတာနဲ့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကအနည်းဆုံးတစ်နေ့မှာတရားတဲ့မနဲ့ istighfar တွေလုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ istighfar ကိုတည်တံ့ဖတ်တဲ့နေရာအချိန်သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပညာရှင်တွေကပြောတယ် tin tasbih ဖတ်ခိုင်းတယ် တော့အဲ့ဒီတင်းတက်စဘီထဲမှာအစတာဂူဖီရူလာတရားစိတ်ဖို့လည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်စိတ်နေတဲ့ပုံကူများကလည်းဒီအစ္စတီဂဖာကိုစလုံးစတန်မှန်မှန်နဲ့တက်စဘီကိုကင်ပြီးတော့အစတာဂူဖီရူလာဆိုမယ်တက်စဘီတစ်လုံးဆွဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဂုဏတစ်ခုလည်းကျွတ်သွားရမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အချိန်နေရာတတ်မှတ်ပြီးတော့အရာအလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတော့အလန့်တမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဂုဏတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့အစတာဂူဖီရူလာဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုအပ်တယ်ဒါကအစ္စတီဂဖာရဲ့လောက်ရမယ့်ပုံစံတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစတာဂဖီရူလာဆိုတာကတော့ဒါကအတူကောက်အစ္စတီဂဖာလောက်တာနောက်တလည်းအစ္စတီဂဖာလုံနီးပေါင်းများစွာဟာဒီသ်တော်ဒီမှာခရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းကအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့ဒီအစ္စတီဂဖာလုံနီးတွေထဲမှာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆယီဒူလ်အစ္စတီဂဖာလို့ပြောတယ်အစ္စတီဂဖာလုံနီးတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဥဆောင်ဆိုပြီးတော့မိန့်ထားတယ် ကျွန်တော်တို့ရကြပါလိမ့်မယ် اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما صنعت لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ဒီဒူအာလေးဖြစ်တယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အင်ရှာအလ္လာဟ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒူအာလေးကိုအတိတ်ပဲနဲ့ မြန်မာလိုအတန်ထွက်နဲ့အာရဘီလိုစာသားနဲ့တကွာ post တစ်ခုပြန်တင်ပေးပါမယ်အင်ရှာလာအဲ့ဒီ post မှာလည်းအားလုံးသောလူကြီးမင်းများအမေမများပြန်လည်ပြီးတော့မှလေ့လာပါဖတ်ပါဒီသူဟာကိုကြက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင့်ပြန်ထားတဲ့ဆွာဘီကြီးဟာဇတ်ရှဒါဒ်ဘ်နူအောက်စ်ရာဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်ရှဒါဒ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကမိန့်နေတဲ့ဒီသူဟာကိုတဦးတယောက်က မနက်မိုးလင်းချိန်မှာဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးလို့ညနေမဆောင်ခင်ကွယ်လွန်သွားရင်သူဒီအလတ်တာမှာရှဟီဒီရဲ့ဆဝပ်ကိုရမယ်ရှဟီဒီရဲ့အစဉ်အတန်းကိုရရှိမယ်ညနေစောင်းသွားတဲ့အချိန်ဒီသူဟာကိုဖတ်လိုက်မယ်နောက်ရမနဲ့မိုးမလင်းခင်သူအလမိန်ခံသွားရင်တဲ့သူဒီဂျန်နတီဖြစ်မယ်ရှိဒီဖြစ်မယ်ဒီဝါရတင်မှာဂျန်နတီဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှမိန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေကိုကိုယ်တိုင်လဲဂျန်နတီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအမလ်ဒီဆယီဒူလ်အစ္စတီဂ်ဖာကဒါကျွန်တော်တို့ကိုဂျန်နတီဖြစ်စေမဲ့ဒါဟာဆိုရင်ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအလောရှမတ်ကမိန့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလတ်ထံမှာတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တဲ့အိုအရှင်အန်တာရဘ်ဘီအရှင်မြတ်ကကျွန်တော်ကိုအစင်စင်မွေးမြူပန်းခြင်းတော်မူသော အရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့လာအီလာဟာအီလာအန်တာအလောရှမတ်မှာတပါး ခန့်ဝတ်ကူးကွယ်ခြင်းခံလိုက်တဲ့အရှင်ဆိုတာမရှိပါဘူးခလကတန်ဒီအလောရှမတ်ကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဝါနာအဘဒုကကျွန်တော်ဟာအလရဲ့ဘန္တာဖြစ်တယ်ဝါနာအလာအဟဒီကဝဝအဒီကကျွန်တော်ဟာအလောရှမတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျားမှာပြုတ်ထားတဲ့ဗရိညင်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာယက်တည်ပါမယ်မတ်စတတ်တူကျွန်တော်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အဘူအိုလကဘိနိအမတိကအလိယကျွန်တော်ပေါ်မှာအလာပြုတ်ထားတဲ့နေမတ်တော်တွေစီးစိမ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟာအတိမတ်ပြုပါတယ်လက်ခံပါတယ် ဝါဘူးအိုဘီဒမ်ဘီနောက်တစ်ချက်ကနေကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့သမျှအပြစ်တွေကိုလည်းအလတ်တံမှာကျွန်တော်ဟာဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဒီကုနာတွေနဲ့အလတ်တံကိုကျွန်တော်ဟာပြန်လှည့်လာပါတယ်ဖာဂဖီရလီဖိုင်နဟူလာယောက်ဖီရဇနူဘအီလာအန်တာကျွန်တော်ကိုအလ္လာမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးပါခွင့်လွတ်ပေးပါဘာကြောင့်လဲအလောရှိမြတ်မှတပါကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တဲ့သူနောက်ထပ်မရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီဒူအာလေးထိုးထိုးလေးပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းဒီဒူအာကိုဖတ်ဖို့လောက်ကြပါ နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နတီကမဖြစ်စေခြင်းဘူးလားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတော်လေးတင်ပေးပြီးတော့မနက်မှာတစ်ခါဖတ်ခိုင်းမယ်ညနေခင်းမှာတစ်ခါဖတ်ခိုင်းမယ်သူတို့ဘဝမှာဒီလက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်နိုင်ရင်ဒီကလေးတွေဒီအလတ်ရဲ့ထမ်းမှာအင်ရှာလောတလာဂျန်နတီတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်အလတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလုံနိုင်တဲ့တောဖစ်ဆွာချင်းမင်ပေးသနာတော်မူပါစေအဲ့တော့မဖီရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီစ်တော်ပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီသ်တော်ဒီထဲမှာဟာဒီသ်လေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အားစေးဖြစ်တယ်အလောရှင်မြတ်ကကုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကနေတဆင့်မိန့်စေတယ်ဘာမိန့်လဲဆိုတော့ဘန္တာတယောက်ကဂုဏတစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူကရှောက်ထားမယ်အိုင်ရဘ်ဘီအဇနမ်တူအဇနပ်တူဇမ်ဘန်အိုးဖန်ဆင်းရှင်ကျွန်တော်ဂုဏတစ်ခုလှုပ်လိုက်မိပြီဖာဂဖီရလီကျွန်တော်ကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးပါလို့သူ့အနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ အလောရှင်မြတ်ကမိန့်လိုက်မယ်တဲ့အလီမာအဘဒီအန်နလဟူရဘ်ဘန်ယဂ်ဖီရူဇန်ဘဝယအခုဇူဘီဟီကဒ်ဂဖရတူလီအဘဒီအဲ့တော့ငါရဲ့ဘန္တာကားတဲ့ဂွဏတော့ကျူးလွန်တာမှန်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဂွဏတွေကိုခွင့်လွတ်ပေးမဲ့အရှင်တစ်ပါးရှိနေတယ်ဆိုတာကို तू သိတယ်တဲ့သူ့ကိုတက်မှတ်ပေးမဲ့အရှင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို तू ယုံကြည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဂွဏကိုငါခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီဘန္တာပဲနောက်တဲ့ဂွဏထပ်ပြီးတော့လုံးမိသွားတယ်အဲ့တော့ ပ်ပြီးတော့သူကအလတ်တံမှာတောက်ပါလုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အလောရှုမတ်ကဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မိတ်မယ်တဲ့ငါရဲ့ဘန္တာကအခုလိုဂုဏလုပ်ပြီးတော့သူ့မှာအရှင်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်သူကမဖီရတ်တွေတောင်းနေတယ်ငါခွင့်လွတ်လိုက်မယ်ကျိန်ဖန်များစွာဂုဏတွေလုပ်တယ်တောက်ပါတွေပြန်လုပ်တယ်မဖီရတ်တွေပြန်တောင်းတယ်အလောရှုမတ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှခွင့်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးမောက်မရောက်ခင် istighfar လုပ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ် အနောက်ကနေနေကြီးထွက်မလာခင် အစ္စတိဂ်ဖာလုပ်ထားဖို့တော့အရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါဘတ်ဒူလ်အာရ်လို့ပြောတယ်မြေကြီးကနေအကောင်ကြီးထွက်မလာခင် အစ္စတိဂ်ဖာတောဘာလုပ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေရောက်လာမယ်ဆိုရင် အသက်ငင်းနေမှုမတိုင်ခင်မှာတောဘာအစ္စတိဂ်ဖာတွေအပြီးလုပ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေမတိုင်ခင်တောဘာအစ္စတိဂ်ဖာလုပ်ရင်ဘယ်အချိန်ဘယ်နှကြိမ်လုပ်မလဲအလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဘာအစ္စတိဂ်ဖာကိုလက်ခံမယ် အခုနပြောတဲ့အချက်တွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ယောမလာယန်ဖာမာလုံဝလာဘနူန်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီတောဘာတွေအစ်စဖာတွေဥစ္စာတွေကဘာမှကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးပြုနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချက်လေးကိုတော့တတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းမှာတောဘာအစ်စဖာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးနှုတ်ပေါ်မှာအစတောဖီရူလာအလ္လာဟ်တာမမဖီရတ်တွေတောင်းနေဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်နောက်မွတ်စလင်ရဲ့ riwayat မှာအလောရှ်မတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဂုဏလောက်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူး အတင်းတို့တွေဂုဏလောက်ကြဒါပေမဲ့ဂုဏလောက်မိသွားတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလက်ငင်းတောဘာအစ္စတိဂ်ဖာတွေပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်လို့အတင်းတို့တွေဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အလောရှမြတ်ကနောက်ထပ်လူမျိုးစုတစုခေါ်လာပြီးတော့သူတို့တွေကအပြစ်ကျူးလွန်မိမယ်ပြီးရင်အလတ်တမှာတောဘာအစ္စတိဂ်ဖာတွေလောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဂုဏလောက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒါကရှာကိလတ်တူလအဘ်ဖြစ်တဲ့ လူရဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဂုဏလုံးမိသွားခြင်းဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီဂုဏလုံးမိသွားခြင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကစင်စက်မပြတ်ထားထားဖို့မရဘူးကုလဘနီအာဒမခတ်တွာဦးလူတိုင်းကတော့မှားမှာပဲတဲ့ကိုတော်ကမိတ်နေဒါပေမဲ့ဝခိုင်ရုလခတ်တွာအီနတဝါဘူးအဲ့ဒီမှားတဲ့အထဲမှာအကောင်းဆုံးမှားတဲ့သူတွေကတော့တောဘာအစ္စတိဂ်ဖာလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မှားတဲ့နေရာမှာတောင်းအကောင်းဆုံးအမားကျူးလွန်သူတွေဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကမိန့်ထားတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားကျူးလွန်တဲ့သူတွေဘသူတွေလဲအတဝါဘူးချက်ချင်းလန်ငင်တောဘာအစ္စတီဂ်ဖာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အနောက်တက်လဲကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်တွေနော်ဟာဒီစ်တော်တွေမှာလာရှိတယ်အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအာယတ်တော်တွေဟာဒီစ်တော်တွေရဲ့အချုပ်ကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာတောဘာအစ္စတီဂ်ဖာကိုအချိန်မီလှုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အမြဲတမ်းအလတ်တံမှာကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်နေမယ်နော်အလ္လာဟ်ရှုမြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပလတ်ပေးမဲ့ အရှင်ဖြစ်တယ်အင်နလာဟာယဂ်ဖီရုဇူနူဘဂျမီအာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးမဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မဂ်ဖီရတ်ရစီမဲ့တတိယအချက်ကတော့အလ်ဟဆနာတုလ်မာဟီယာလို့ပြောတယ်ဆိုလိုချင်တာကကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကျွန်တော်တို့များများလုပ်မယ်တစ်ဖက်ကနေတောဘာအစ္စတီဂ်ဖာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်နောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်နမတ်တွေဖတ်တာဆွတ်တကာတွေပေးတာ တဦးတယောက်ကိုကူညီတာလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့သူတွေကို ရိုင်းမင်းပေးတာစာနာပေးတာအဲ့လိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့တွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အင်ရှာလောတာလာအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကို ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဝါကီမစ်ဆလာတာတရဖိုင်နဟာရီဝဇူလာဖမ်မင်အလိုင်အင်နလ်ဟဆနာတ်ယူဇဟီဘနဆယီအတ်ဆူရာဟူဒီယာအာယတ်နံပါတ်114မှာအလောရှမကအမိန့်ရှိပါတယ်အတင်းတို့တွေနမတ်တွေလည်းဖတ်ကြ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေညမှာနမတ်တွေဖတ်ကြကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာတဲ့ရွဇဟိဘနဲ့ဆက်ရအားဂုဏတွေကိုသူတို့ဟာပတ်လက်ပေးစေတယ်နောက်တဲ့ဟာဒစ်တော်တပုတ်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကအမင်းရှိတယ်အဆလဝါတုလ်ခမ်ဆူဝလ်ဂျူမအတူအီလလ်ဂျူမအဝရမဒန်အီလာရမဒန်မုကဖီရာတုလ်လီမာဘိုင်နဟွန်အီဒါဂျ်တူနီဘတ်လ်ကဘာအီရ်ဆိုလိုချင်တာကနမတ်၅ချိန် ရဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ရဲ့ကြားမှာကျွလွန်မိတဲ့ဂွဏတွေဟာတဲ့နောက်နမစချိန်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကျွတ်သွားတယ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဂျွမာနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဒီဂျွမာနှစ်ပတ်ရဲ့ကြားထဲမှာကျွလွန်ခဲ့မိတာတွေလည်းလာမဲ့ဂျွမာနေ့ပျောက်သွားတာနဲ့ဂျွမာဖတ်လိုက်တာနဲ့အလောရှမြတ်ကမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးတယ်တဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရမဒန်ရမဇန်တလနဲ့နောက်တလဆိုလိုချင်တာကပထမနေ့ရဲ့ရမဇန်နဲ့ဒုတိယနေ့ရဲ့ရမဇန်ထဲမှာဂျားထဲမှာကျူးလွန်ခဲ့မိတဲ့ ဂုဏတွေရှိရင်လည်းနောက်ရမဇန်ရောက်လာတာနဲ့အလောရှင်မြတ်ကပတ်လက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဂုဏကဗီတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှောင်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်တချို့တွေဝါရတေထဲမှာတကယ်ကိုအလတ်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ဟဂျ်ဂျီမဘရူးကိုလုပ်မယ်မန်ဟဂျ်လ illah ဖလမ်ယရဖသ်ဝလမ်ယဖဆုကရဂျာကယောမင်ဝလဒတ်ဟူအမ်ဘူ တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဟဂျ်လုပ်ပြီးတော့ဒီဟဂျ်ရဲ့ခရီးစဉ်မှာလဲမတော်တရော်တွေလောက်တာတွေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီသူကမွေးမိခင်မွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကဘလို့6ပြစ်ခင်တဲလဲစဉ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ6ပြစ်ခင်တဲလဲစဉ်အဖြစ်နဲ့သူဟာရက်တီရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်နောက်တက်လဲဆွတ်တကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမြတ်ကမိန့်ထားသေးတယ်အဆွတ်တကတုတုတ်ဖီအူလ်ခဒီအာကမာယုတ်ဖီအူလ်မာအွန်နာရ်ဆိုလိုချင်တာက အလောရှ်မြတ်ကခူရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်တယ်ဆဒကအလူဒါနပေးတာဟာလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းပစ်စေတယ်အလောရှ်မြတ်ရဲ့ဒေါသတွေကိုငြိမ့်စေတယ်တဲ့အဲ့တော့ရေဟာမိကိုဘလို့ငိမ့်စေတယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပတ်လက်ပေးစေမယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆွတ်တကာလေးတွေပေးကြပါအဲ့တော့ဆွတ်တကာပေးတဲ့နေရာမှာပမာဏဟာအဓိကမကြဘူးကျွန်တော်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာဒီအဓိကကြပါတယ်ဘလောက်စေတနာဖြူစင်မလဲလှူလိုက်တဲ့ပမာဏဟာမများပေမဲ့လည်းအလောရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီလှူဒန်းမှုကိုလက်ခံတော်မူတယ်အလာဟဒစ်တပုတ်မှာလာရှိတယ်လူတယောက်ကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးစွမလွန်စီလေးတစီကိုစိတ်စေတနာဖြူစင်စွာနဲ့ဆဒကလှူဒန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်နဲ့အလောရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီစွမလွန်စီကိုလက်တဲကနေမိမိရဲ့ရွှေလက်တော်နဲ့ယူလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပြောတာလက်ခံပေးတယ်လို့ပြောတာ အဲ့တော့အဲ့ဒီစွမ်လွန်စီလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလအုပ်တကောင်ပမာတောင်ကြီးပမာရွှေတောင်ကြီးပမာကြီးထွားသွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှိမြတ်ကငါ့ရဲ့ဘန္တာကငါ့ကိုဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ငါအတွက်ဒီဆွတ်တကားကိုပေးတာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအကျိုးကျေးဇူးတွေချီးမြှင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကောင်းမှုတွေလှုပ်ခြင်းဟာလည်းမဂ်ဖီရတ်ရစေမယ်အကြောင်းတရားနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4ကတော့ မူမင်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မဂ်ဖီရတ်တွေတောင်းပေးခြင်းဟာလေမဂ်ဖီရတ်ရစီတဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနမတ်ထဲမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှနော်နမတ်ရဲ့ရကာအတ်တွေရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာနှစ်ရကာနမတ်မှာတော်လကောင်းလေးရကာနမတ်မှာတော်လကောင်းသုံးရကာနမတ်မှာတော်လကောင်းနဖီလ်ဒီမှာဝါဂျစ်ဒီမှာအားလုံးကအလ္လာဟူမဂ်ဖီရလီဒူအိုင်မာဆူရာဆိုကြတယ်အဲ့တော့ဒီဒူအာဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကတမယိုးကြဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့အာယုံအပြည့်နဲ့ငါဒီငါအတွက်မဖီရတ်တောင်းနေတာငါမိဘနှစ်ပါးအတွက်မဖီရတ်တောင်းနေတာမွတ်စလမန်မူမင်တွေအတွက်မဖီရတ်တွေတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအာယုံစိုက်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အင်ရှာလာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမဖီရတ်တောင်းဆိုမှုဟာအနှစ်သာရပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဖီရတ်ရစေမယ့်အကြောင်းတရားနံပါတ်၄ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားမူမင်တွေကကျွန်တော်အတွက် မဂ်ဖီရတ် တောင်းပေးမယ်ဆိုရင်လေအလောရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီမဂ်ဖီရတ်ပြုပေးမှုကိုလက်ခံပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုတောင်းတဲ့နေရာမှာရှင်နေသူတွေအတွက်လည်းတောင်းပေးရမယ်တဲ့ကွယ်လွန်လူတယောက်ကကွယ်လွန်သွားရင်လေအဲ့ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့သူအတွက်လေဂျနာဇာနမတ်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမဂ်ဖီရတ်တောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမွတ်စလင်ရဲ့ရေဝါယတ်တစ်ခုမှာလာရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မွတ်စလမန်တယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့ဂျနာဇာမှာ فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ဆိုလိုချင်တာကလူ40လောက်သူ့ရဲ့ဂျနာဇာမှာပါဝင်ခွင့်ရသွားပြီးတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းရှရစ်မလုပ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရှဖာအတ်တောင်းပေးမှုသူတို့ရဲ့အတနာခံပေးမှုကိုမဂ်ဖီရတ်တောင်းပေးမှုကိုအလောရှ်မြတ်က မုတ်ချဧကံလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်အတွက်လည်းမဂ်ဖီရတ်တွေတောင်းမယ်တခြားသူတွေအတွက်လည်းမဂ်ဖီရတ်တွေတောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဟာဇတ်မောလာအဗ်ဒူလာဟဆန်နီရာဟီမောလာတခင်ကအမိန့်ရှိတယ်ကိုကမဂ်ဖီရတ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေအတွက်လည်းမဂ်ဖီရတ် တောင်းပေးပါတခြားသူတွေအတွက်ကျွန်တော်အမြဲမဂ်ဖီရတ် တောင်းပေးရင်အင်ရှာလာတနေ့ကျွန်တော်အတွက်မဂ်ဖီရတ်တောင်းပေးမဲ့သူတွေအများကြီးရောက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးအတွက်လည်းမဂ်ဖီရတ်တွေတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်မဂ်ဖီရတ်ရစီမဲ့အကြောင်းတရားနံပါတ်5ကကြတော့မာယအမလူလ်မိုင်ယစ်မင်အာမာလ်ဘစ်နောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကွယ်လွန်သွားတဲ့သူအတွက်အီစာလီဆဝပ်တွေလှုပ်ပေးတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနောက်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်ပေးတာအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်တွေမိခင်တွေဘိုးဘွားတွေကွယ်လွန်သွားတာတွေရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့သူတို့တွေအတွက် ကောင်းတဲ့ဒွါတွေလှုပ်ပေးတာ ကောင်းတဲ့အမလ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ဆဝပ်တွေပို့ပေးတာကောင်းတဲ့နေရာတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာရေတွင်းတွေတူးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းတွေကျွေးပြီးတော့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့သူတို့ကိုပို့တာပေးခြင်းဟာလေသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေမဖီရတ်ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတရားနံပါတ်5ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တော့နံပါတ်6ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှဖာအတ်လုပ်ပေးမယ်အလတ်တန်ကနေပြီးတော့ အတနာခံပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအတနာခံပေးမှုဟာလေခုနကျိုးတွေအတွက်မဂ်ဖီရတ်ရဲ့အကြောင်းငံဖြစ်လိမ့်မယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းမ်ကဟာဒီစ်မှာအမင်ရှိတဲ့ရှဖာအတီလီအဟလီလ်ကဘာအီရမင်အွမ်မတီအဲ့တော့ငါရဲ့အွမ်မတီတွေထဲမှာခုနကပီရာတွေကျူးလွန်တဲ့သူတွေအတွက်ငါရဲ့ရှဖာအတ်လုပ်ပေးခြင်းဟာလေဒါမဂ်ဖီရတ်အတွက်အကြောင်းငံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ထားပါတယ်နောက်တဲ့ဟာဒီစ်တော်တပုတ်မှာဆိုရင်ဘလောက်ဒီ မိန့်ထားလဲဆိုရင်ခွယီရတူဘိုင်နာအိုင်ယဒခူလာမစ်ဖူအွမ်မတီအလ်ဂျန်နာဝဘိုင်နာရှဖာငါရဲ့ဘန္တာတွေတဝက်ဂျနတ်ကိုဝင်ခြင်းကိုလက်ခံမလားရွေးမလားသို့မဟုတ်ရှဖာအတ်တောင်းပြီးတော့အလုံးသောဘန္တာတွေကိုဂျနတ်တဲကိုရောက်အောင်တောင်းပေးမလားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့ဖခ်တာတူရှဖာအတာရှဖာအတ်ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်ငါရဲ့ဘန္တာငါရဲ့အွမ်မတီတွေ တဝက်ပဲဂျန်နတ်သွားမှာကိုငါမလိုလားဘူးအားလုံးအွမ်မတီတွေဂျန်နတ်သွားမှာကိုလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလတ်တန်ကနေရှဖာအတ်အခွင့်တူးကိုပဲငါဟာဆိုရင် တောင်းခံခဲ့တယ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှဖာအတ်ကအရန်လိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုရှဖာအတ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဂရီတွေပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကကဘာရီရဲ့စခန်းမှာပုလ်ဆူရတ်မှာ အနားမှာကျွန်တော်တို့နားမှာရှိပြီးတော့အလ္လာဟူမဆလင်အိုအလ္လာဒီဘန်သားကိုငင်းချမ်းစွာနဲ့ဖြတ်လျှောက်ခွင့်ပေးပါမိသားနားမှာကျွန်တော်တို့နဗီကြီးရှိနေမယ်ကောက်ဇာရေကန်နားမှာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေမယ်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေမယ်လို့ဂရိပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနဗီကြီးရဲ့ရှဖာအတ်ကိုပုံမူပြီးတော့ခိုက်ထိုက်တန်တန်ရကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲပညာရှင်တွေကအမိန့်ရှိတယ်နဗီကြီးရဲ့ပုံမှာ ရှဖာအတ်တွေရကျင်တယ်ဆိုရင်နဗီကြီးရဲ့ပုံမှာဒရုမြစ်တာတွေပို့တာပါဒရုမြစ်တာတွေပို့တာကြပါတဲ့ဘီမာယာဟူဆဟီလေကင်ဝရှာယတ်ဘူလာဘေဂျင်ဘေဂျင်ဟဲဒရူဒွန်ကီကုချ်ဟမ်နေဘီဆောက်ကတဲ့အဲ့တော့ကဗျာဆရာအလီဂျောက်ဟာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမြကိုတော့ကိုဒရုတေလက်ဆောင်နေပို့ပေးနေတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာကိုရောကလည်း ကုရောရဲ့ဆွန်နတ်တစ်ခုကဘသူကဘာလက်ဆောင်ပေးလဲအဲ့ဒီသူကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလေရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့ဒရုတေရဲ့အစာအလောရှမြတ်ကနဗီကြီးကအလတ်တန်ကနေပြီးတော့နဗီကြီးရဲ့ရောက်သွားကိုလာဖို့ calling letter တောင်းပေးနိုင်တယ်အင်ရှာလာတမလွန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်လေဒရုတေများစွာပို့ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုရမကြီးဆလ္လာလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အင်နာအောလန်နာစီဘီယောမလ်ကီယာမာ aksaruhum alayya salatan ငါကုရောရဲ့ပေါ်မှာဒရုမြစ်တာတွေဘလောက်များများပို့ခဲ့မလဲအဲ့ဒီသူတွေကငါနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာနေရလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကရှဖာအတ်အခွင့်တူးကိုအထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့သူတို့တွေရကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုနမကြီးဆလ္လာလမ်ကမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးရဲ့ရှဖာအတ်ကလည်းမဂ်ဖီရတ် ဖြစ်စေမယ်အကြောင်းတရားနံပါတ်6ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်9ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရတယ် စိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခကိုဒုက္ခလက်ရှိကာလဆိုရင်ဒါဒုက္ခတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ lockdown ရဲ့ကာလကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့တွားကျင်တဲ့နေရာတွားလို့မရဘူးတချို့တွေယောဂခံစားနေရတယ်ယောဂခံစားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကြေခွဲနေရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေဟာလည်းပဲတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုမဖီရတ်ဖြစ်သွားစေမဲ့အကြောင်းတရားတွေပါတဲ့အလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေပေးခြင်းလို့ ဒီလူကသူ့ရဲ့အာမလီနဲ့အစစ်မြင့်မြင့်ကိုမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေပေးစမ်းတက်ပြီးတော့သူ့ကိုမဖီရတ်တွေရစေခြင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းရဲ့ရီဝါယတ်တစ်ခုမှာခုနမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်မာယူဆီဘူလ်မွတ်စလီမမင်နဆဘင်ဝလာဝဆဘင်ဝလာဟမ်မင်ဝလာဂမ်မင်ဝလာအဒါဟတ်တရှောကဒီယူရှာကူဟာအစ်လာကဖရအလ္လာဟူဘီဟာမင်ခဒါယာမွတ်စလမန်တယောက်ဟာစိတ်ဒုက္ခ ကိုဒုက္ခကြုံလိုက်ရမယ်ယောဂတစ်ခုခုခံစားလိုက်ရမယ်ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတစ်ခုခုဖြစ်သွားရမယ်အဲ့တော့ပင်မနွမ်းနယ်မှုတစ်ခုခုခံစားလိုက်ရမယ်ရုပ်စွာအဆုံးခြေထောက်မှာစူးတစ်ချောင်းစူးသွားလို့ခံစားလိုက်တဲ့ခံစားမှုတွေအားလုံးကိုအခြေခံပြီးတော့တဲ့အလောရှမြတ်ကမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကဖာရလာဟူဘီဟာမင်ခဒါယာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေပေါ်မှာအလောရှမြတ်ကသူ့ရဲ့ဂုဏတွေကိုပတ်လတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကိုမဖီရတ်ရသွားစေမဲ့အကြောင်းတရားနံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမဖီရတ်တွေရနိုင်မယ်အစင်အနှံ့မြင့်မြင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10အကြောင်းတရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရဲကိုရောက်လာတော့သွားပြီဆိုရင်ねကဘာရဲကိုရောက်လာတဲ့ဘန္တာကိုအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဖရစ်တာကြီးတွေက တချို့ဂုဏကျူးလွန်ထားတဲ့ဘန္တာရောက်လာရင်သူ့ကိုဖြစ်ညစ်တာတွေသူ့ကိုလှုပ်တယ် နောက်ကြောင်းမဲ့ဖွဲရကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုသူ့ကိုပြပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေဒီလိုပြည့်ညစ်ခံရခြင်းဟာလေသူ့ရဲ့အပြစ်တွေပလက်ချမ်းသာခွင့်ရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအီမမ်အင်နတိုင်မီယာကမိန့်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့နံပါတ်9အချက်ကတော့ခရမတ်နေ့မှာတော်တော်ကြောင်းမဲ့ဖွဲရကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုသူတွေ့ရမှာဂျဟန္နမ်ငရဲမီရဲ့အနံ့အသက်တွေကိုခံစားလိုက်ရမယ်အဲ့တော့မူအမင်တွေကဒီလိုခံစားမှုတွေဒီလိုမြင်ကွင်းတွေ တွေးလိုက်ခြင်းဟာလဲတဲ့မဂ်ဖီရတ်ရစီမဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာပါပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့နံပါတ်30ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရဟမတုလ္လာဟီဝအဖူဟူဝမဂ်ဖီရတူဟူဘီလာဆဘဘီမင်အလ်အီဘတ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့တောက်ပါလည်းမလုပ်မိဘူးမဂ်ဖီရတ်တွေလည်းအလတ်တန်ကနေမတောင်းဖြစ်ဘူး အဲ့လိုမတောင်းဖြစ်ပေမဲ့လေတဲ့ငါရဲ့ဘန္တာငါပေါ်မှာအီမန်ယူထားတဲ့ဘန္တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့အလောရှိမြတ်ကမိမိရဲ့ရာမတ်တတ်တတ်နဲ့မဖေရတ်လှုပ်ပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါကအကြောင်းတရားနံပါတ်30ဖြစ်တယ်အများဆုံးလှုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနာထဲမှာနင်မွင်းရင်နင်မွင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်ကတောက်ပါလှုပ်ဖို့မေ့နေအလတ်တန်ကနေမဖေရတ်လှုပ်တောင်းဖို့တွေမေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘရောမှမမေ့ဘူးကျွန်တော်တို့မေ့ပေမဲ့လည်း အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမတော့မှမမေ့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုမဖေရတ်တွေလုတ်ပေးမယ်ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်မှမဖေရတ်လုတ်ပေးထိုက်တဲ့အမလည်းမရှိဘူးပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလောရှင်မြတ်ကမိမိရဲ့ရဟမတ်တတ်တတ်နဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့တင်ပြချက်တွေအားလုံးရဲ့အချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာမဂ်ဖီရတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေရှာဖွေကြည့်တယ် မဂ်ဖီရတ်ရဲ့အာယတ်တော်တွေဆာဘာကြီးတွေထုံနှုတ်ပြတာတဲ့အာယတ်တော်တွေကျွန်တော်တို့တွေဖတ်ကြည့်တယ်လေ့လာကြည့်တယ်ကျွန်တော် စာမျက်နှာလေးတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့အမိမများเนาะကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးမင်းများဒါလေးတွေကိုရှာပြီးတော့ကုရ်အာန်တရဂျမာတွေဘာသာပြန်တွေထဲမှာထပ်ဖတ်ပြီးတော့တရိယာစေဖို့ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဂ်ဖီရတ်ရဲ့အာယတ်တွေကျွန်တော်တို့တွေအလ်ဟမ်ဒူလ illah တည်သွားပြီတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာ မဂ်ဖီရတ်ရစီမဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တောဘာအစ္စတိဂ်ဖာလှုပ်ခြင်းဟာဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အီမမ်အစ်ဘင်တိုင်မီယာရာဟီမာအလ္လာတခင်ကြီးကမဂ်ဖီရတ်ရစီမဲ့အလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ချမ်းသာပေးစေမယ့်အကြောင်းတရားတွေ၁၀ချက်မိမိရဲ့ရေးသားချက်တွေမှာကျမ်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၁၀ချက်ထဲမှာနံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ပါလှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် တောဘာလုပ်မယ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဂရိတွေပေးခြင်းဖြစ်တဲ့နံပါတ်1ကတော့ istighfar အလတ်တမ istighfar အမားဝင်ချတောင်းပန်မယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့လဲမှန်ကန်တဲ့အတန်နဲ့ istighfar တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွတ်ဆိုမယ်နှလုံးသားထဲကလည်းတကယ်ခံစားပြီးတော့အကောင်းဆုံး istighfar ရဲ့စကလုံးတွေစာသားတွေဒူအာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ istighfar လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်စိုက်ရည်တို့ istighfar ကျွန်တော်အခုနက ဖတ်ပြတဲ့နော်ဒီဒူဝါလေးအင်ရှာလာ post လဲတက်တက်တင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီ post မှာလဲအလွတ်ကြက်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ istighfar လှုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယကတတိယကတော့ကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေပတ်လက်ခံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်စရုဒ္ဒကတော့မွမင်နေတယောက်နဲ့တယောက်တောင်းပေးတဲ့မဂ်ဖီရတ်တွေကလည်းမဂ်ဖီရတ်ရစီမယ်အကြောင်းခံဖြစ်တဲ့ပစ္စမကတော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သူအတွက်နောက်ကမိသားစုတွေလှုပ်ပေးတဲ့ ကောင်းမှုကောင်းရာတွေကလည်းသူ့အတွက်မဂ်ဖီရတ်ရဲ့အကြောင်းခံတွေဖြစ်စေတယ်။နောက်နံပါတ်6ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောဟူအလိုင်ဝဆလမ်ရဲ့အတနာခံပေးမှုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအတနာခံပေးမှုကဒီတိုင်းလဲကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရကျင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ကျင်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ပေါ်မှာဒရုမြစ်တာအမြဲတမ်းပို့တရားမယ်။ اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سارے درود یہ ကျွန်တော်တို့ပုဒ်တာနီးတွေနဲ့ဒရုဒ်မြစ်တာတွေပုဒ်တာလို့ရပါတယ်နမမှာဖတ်တဲ့ဒရုဒ်ကအကောင်းဆုံးဒရုဒ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကမိန့်ထားတယ်တခြားသောဒရုရှရစ်တွေကျမ်းတွေလာတယ်ဟာဇတ်ရှိုက်မော်လာဇကရီယာဆပ်ရေးသားပြုစုထားတဲ့ဖဇာအီလီဒရုရှရစ်ဆိုတဲ့ကျမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာပါကိုတော်ရဲ့အချစ်တရားတွေတိဆောက်ကြပါကိုတော်ကိုဒရုဒ်တွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးတာယာအောင်လှပအောင် တိဆောက်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုရောရဲ့ရှဖာအတ်ရဖို့အတွက်လည်းဒရုပူခြင်းဟာတော်တော်ပဲအရေးကြီးပါတယ်နောက်နံပါတ်9အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေစိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေရောက်နေတာကလည်းဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မမြင်ပါနဲ့တဲ့ဒါကအလတ်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုမက်ဖီရက်လောက်ပေးခြင်းလို့ဒုက္ခတွေချီးမြှင့်နေတာပါလို့ကျွန်တော်တို့တွေသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်၈ကကြတော့ ကဘာရဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတချို့ဘန်ဒါတွေအလံအလုံးကိုထိမ့်သိမ့်ပါစေသူတို့ခမရမာယွင်ခဲ့တဲ့မာယွင်မှုတွေကြောင့်ကဘာမှာစဆာခြင်းကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာတွေတွေ့ရတယ်ညစ်ချင်းတွေခံရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းမဂ်ဖီရတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်9ကကြတော့ကီယာမတ်မှာ တွေ့ရမယ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကြီးတွေဂျဟန္နမ်ကနေထွက်လာမယ်အတန်ကြီးတွေလဟွမ်ဖီဟာဇဖီရုံဝရှာဟီတော်ပဲဆိုးရွားတဲ့အတန်တွေဒါတွေကိုကြားလိုက်ရ လဲတဲ့မဂ်ဖီရတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာပါပါတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်30ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလတ်တံမှာမျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနဲ့လေအီမန်ဆိုတဲ့ယရနာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အလောရှမြတ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အလတ်ရဲ့ရဟမတ်နဲ့လွှမ်းခြုံပေးလိုက်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မှာကျွန်တော်တို့အမလ်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့ပုံကိုတယောက် ဂျန်နတ်ကိုဝင်ခံနေတဲ့အချိန်မှာအလောရှမတ်ကမင်းမဲတဲ့မင်းဘာနဲ့ဂျန်နတ်ဝင်မှာလဲအဲ့တော့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်အာမာလီနဲ့ကျွန်တော်ဝင်မှာဒါဆိုရင် အလောရှမတ်ကအမင့်ရှိတဲ့ဖရစ်စတာကြီးကိုဂျန်နမ်ခဏသွားပြလိုက်ဂျန်နမ်နာရောက်လာတဲ့ရေတွေတအားစားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရေတောင်းတယ်အဲ့တော့အလဘက်ကနေအမိန်တော်လာတဲ့တဲ့ရေကအလကားမရဘူးမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရဲ့အမလ်အီဘာဒတ်နဲ့လဲရမယ်နောက်ဆုံးဟိုလူမခံနိုင်တော့ဘူးအားလုံးနဲ့ရေတစ်ခွက်နဲ့လဲလိုက်ရတဲ့ အဲ့တော့အလကမေးတယ်ပြန်ပြီးတော့အလောရှမြတ်ကအခုဘာနဲ့ဝင်ပါလဲသဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမလ်အီဘာဒတ်တွေဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမလ်အီဘာဒတ်တွေစံချိန်မီလားတင်းပြကြက်ပြဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ဘာမှအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီနေရာကနေအလတ်ထာမှာတောင်းဆိုတယ်အလတ်ရဲ့ရာဟမတ်တတ်တဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်အလတ်ရဲ့မဂ်ဖီရတ်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်30ကအလတ်ရဲ့ရာဟမတ်တတ်တဲ့နဲ့လေ ကျွန်တော်တို့မဂ်ဖီရတ်တွေရသွားနိုင်ပါတယ်အလ္လာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစစ်မှန်တဲ့မဂ်ဖီရတ်တွေချီးမြှင့်ပြီးတော့မိမိရဲ့ရာမတ်တော်နဲ့ကရုဏာတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းခြုံပေးသနာတော်မူပါစေဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်အစ္စလာမူအလိုင်ကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူ